बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम माय चॉइस टिप्स चैनल की जानब से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम एम एस वर्ड के अंदर बनाते हैं कोई चीज़ हमने एम एस वर्ड के अंदर टाइप की है और उसको हमने सेव करना है पी डी एफ के अंदर एक्रोबेट रीडर के अंदर वो अगर ओपन हो तो कैसे होगा ये यानी कोई डॉक्यूमेंट है उसको हमने वर्ड के अंदर टाइप कर लिया है और उसको हमने कन्वर्ट करना है पीडीएफ के अंदर तो वो कैसे होगा तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन इसको जाके कन्वर्ट करते हैं वर्ड टू पीडीएफ तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है तो एक सिंपल वे है मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल माई चॉइस टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आइए स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं लैपटॉप के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं ये देखें जी एक मैंने एक एम एस वर्ड की फ़ाइल ओपन कर दी इसमें हम सपोज़ कोई भी चीज़ टाइप कर लेते हैं अब ये हमारा डॉक्यूमेंट सपोज रेडी हो गया अब अब इसको हम अगर सेव करते हैं सेव एज़ ये देखें इसके अंदर कहीं ऑप्शन नहीं है कि इसको पी डी एफ के अंदर इसको सेव कर सके तो इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया आप वहाँ से लिंक से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है save as P D F ये देखें इसको इंस्टॉल कर लेते हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है ये देखें बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है आई थिंक वन एम से भी कम का है ये अब ये इंस्टॉल हो गया है अब देखें वही फाइल मैंने ओपन की हुई है अब मैं यहाँ पे देखते हैं सेव एज़ और ये देखें ये पीडीएफ आ गया यहाँ पे अब इसको कहीं भी पाथ दे दें मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ सपोज माई चॉइस के नाम से और ये देखें जी ये फाइल ओपन हो रही है अब ये देखें जी वही वाली फ़ाइल अब पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है तो जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे होते हैं उनको जो थीसेस मिलते हैं प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पीडीएफ के अंदर सेव करके भेजें तो ये सिंपल है आई थिंक आपको ये मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर छोटी सी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें thanks for watching goodbye